Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials i esta setmana vos hem portat un programa molt nutritiu amb una entrevistada en molt detrellat. El meu nom és compost i no perquè els meus pares volgueren copiar els culebrots venezolans que no existien encara en aquella primerenca televisió espanyola en blanc i negre, sinó perquè desitjaven mantindre la memòria de les meues dos iaies, a cap de les dues les he conegudes i quan era menuda jo volia tindre noms més normals com Anna, Sílvia, Marta. a de major he sabut valorar eixa singularitat i estic devenida de portar els noms de dos dones que van viure la república i la duresa i la negror de la guerra i la postguerra. Em dic Amàlia Modesta. El meu primer cognom és Garrigós, procedent de Xixona, a l'Alacantí, on si consultem la guia telefònica trobarem que més de la meitat de la població de Xixona porta el cognom Garrigós. I el segon és Hernández. Per acurtar-ho, en la meva vida quotidiana em fas dir Amàlia Garrigós. Vas néixer a la ciutat que canta Ovidi Montllor, aquella que té costeres i ponts, música de telers, té muntanyes que el volten i li donen fondor, poble d'història d'homes que han volgut llibertat, poble tossut i obert, el meu poble, Alcoi. El grup de música Arthur Caravan alguna vegada ha definit els alcoians com els fills i les filles d'Ovidi Montllor i de la revolució industrial. M'encisa esta definició. Som, en definitiva, uns ben parits i parides, vaja on la creació cultural sempre ha sigut una de les grans virtuts i inquietuds dels seus habitants, ja siga en el teatre, amb la companyia La Dependent, per exemple, guardonada recentment amb la Betit d'Or per la seva trajectòria, la Betit és l'Associació Valenciana d'Empreses i Arts Escèniques. La dansa, l'Alcoyana Sol Picó ha rebut el Premi Nacional de Dansa 2016 del Ministeri de Cultura. La música, en totes les seues vessants, com a representació de dos pols oposats, trobem Camilo Sesto, i Ovidi Montllor, els dos han rebut la medalla d'or de la ciutat. Les arts plàstiques, amb l'artista valencià més internacional Antoni Miró, les festes de moros i cristians, les més antigues i espectaculars. I ara que s'acosta el Nadal, us recomane que si no heu vist mai el Belén de Tirisiti, un Belén de titelles, de peu i vareta, una modalitat del teatre del segle XIX que es manté amb elements molt costumistes, que aneu i que reserveu entrades perquè estan sol·licitadíssimes al teatre principal. El Tirisiti és, de bé, és bé d'interès cultural i les representacions comencen ja. Un clàssic del nostre Nadal, com també ho és la seva autèntica cavalcada dels Reis de l'Orient, que és la més antiga d'Europa. Alcoi i els seus paisatges de serres i muntanyes i la música dels telers que marcaven el compàs en el meu camí a l'escola cada dia quan era xiqueta formen part de la meua essència com a persona. Ja tinc mi segle de vida i sóc conscient que he passat l'equador del meu pas per este món. Per eixa raó, arribats a este punt del trajecte, aspire a ser jo mateixa i, malgrat totes les adversitats, a mantindre el meu somriure. Sempre m'he sentit atreta per la comunicació, amb el cos fent dansa clàssica, amb la interpretació fent teatre o recitant poesia, amb l'escriptura intentant fer periodisme o amb la ràdio i la televisió. Per això, als 18 anys me'n vaig anar d'Alcoi a Barcelona a estudiar Ciències de la Informació i Art Dramàtic. Gràcies, Francesc, per convidar-me a La Represa, que es defineix com un programa de trellat, el trellat és un d'aixòs mots del valencià que més m'agraden perquè, a més, juntament amb meninfot o lletraferit, són paraules que no tenen una traducció literal a un altre idioma. També m'agrada pel seu significat, que va més enllà del seny o del sentit comú. Que este temps de ràdio, la represa, siga un programa de trellat, vol dir que les experiències, idees o pensaments que així es relaten a través dels convidats no han de ser destarifats, una altra paraula, antònima de trellat, que és també pròpia dels valencians. El trellat ha de tindre substància i molt de coneixement. Espere poder aportar algun clane de trellat a este espai de reflexió on els teus interlocutors, Francesc, Quico, es despullen amb les paraules com si això fos una mena de confessionari. Podríem dir que la represa és una manera de fer ràdio a l'antiga, on la paraula és l'única protagonista durant una hora. La represa ha pres allò que havien perdut en la manera de fer ràdio del segle XXI, que és la ràdio parlada. I això m'inspira molt de respecte, perquè el primer grau de la saviesa és saber callar, el segon és saber parlar poc i moderar-se en el discurs. El tercer és saber parlar molt sense parlar malament i sense parlar massa. I això no ho dic jo, eh? ho va escriure l'eclesiàstic Abbé Donuat en l'assaig L'art de callar al París literari dels segles XVII i XVIII. La seva lectura avui potser és més necessària que en cap altre moment dels darrers 200 anys perquè la violència verbal amenaça d'esfondrar la convivència humana i ens cal revisar la relació entre el llenguatge i la veritat. I dit això, he de confessar que, tot i que no ho sembla, m'agrada molt més preguntar que respondre, entrevistar que ser entrevistada. Però anem allà. Anem allà, Amàlia. Moltes gràcies per, per especial presentació que has fet. Eh, els nostres programes sempre són molt especials. I també per recordar al COI, no? que al cap i a la fi també tinc jo arrels al Collanès. Ah, sí? Sí. El meu, el meu segon cognom és Silvestre. I bé, i Jordi Coy, que és el tècnic de, de Ràdio Godella, també, també prové d'allà. Veus, Vull... és que estem escampats a tot estem arreu. Estem escampats per tot arreu. <laughs> I també m'ha agradat la presentació no? perquè has pegat unes pincellades no? de l'inici de la teua vida, sobretot la teua etapa a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els, els convidats que solem durar així estem acostumats o que siguen del CEU o que siguen de les primeres generacions de, de la Universitat de València, però tu eres de, diguem, aquesta tercera generació de periodistes valencians que es va haver de formar fora. Sí, perquè en aquella època estem parlant del 1984, no hi havia facultat de periodisme, facultat de ciències de la informació, com es deia en aquell moment, a València, o si havia començat només, només hi havia la possibilitat d'estudiar el primer o segon curs. Tenia eh, Barcelona o Madrid, i vaig llançar... Eh, la sort a les dues universitats. La primera que em va respondre va ser Barcelona, la segona Madrid, de manera que el destí, l'azar, em va portar cap a la Universitat Autònoma i en aquella època hi havia una gran demanda i poques places i va ser molt conflictiu en aquell any entrar a la facultat perquè hi havia números clausos i molta gent es va quedar fora. Jo, afortunadament, tenia bona nota i vaig poder entrar-hi i vaig encetar una etapa apassionant a la Universitat Autònoma. Uh -huh i diguem que de l'Autònoma peguem un vot i quan tornem a València pràcticament ja agafem els inicis de, de RTBB, no? Sí, durant els sis anys que vaig viure a Barcelona eh, vaig estudiar periodisme, en eh, la branca de periodisme dins de Ciències de la Informació, i al mateix temps feia interpretació, art dramàtic, en l'Escola Gent de Teatre de Barcelona, perquè tenia este... Eh, el meu cor estava dividit entre aquestes dos passions, no? la interpretació i, i el periodisme. Aleshores, eh, feia les dues coses i quan vaig començar a fer pràctiques en emissores locals i quan vaig començar a, a treballar en televisió espanyola, que vaig estar dos anys fent informatius per a la redacció de... Era la secció de Madrid, feia notícies per a la segona i tercera edició i també treballava per al programa d'Andrés Asturi 48 hores, que era un magazín informatiu que es feia els caps de setmana. Estava molt a gust amb l'equip de Sant Cugat, de Televisió Espanyola Sant Cugat. Tenia futur allà, i, però en aquell moment, en l'any 89, estava posant-se en marxa la radiotelevisió valenciana. Jo no coneixia ningú a València i un company de carrera, que actualment eh, és el responsable de l'avantguàrdia al País Valencià, Salvador Enguix, em va telefonar i em va dir «Amàlia, estan buscant eh, periodistes per a, per a fer ràdio, vine-te'n cap ací». Jo no tenia en principi cap idea de traslladar-me perquè estava prou a gust en la meva Mm, possibilitat de treballar a Barcelona. De fet, estava treballant ja. I, i me'n vaig vindre així i vaig estar pràcticament eh, tot un dia fent proves en la ràdio en aquell primer dire equip directiu de Rosa Solves, Àngel Martínez, Emília Bolinches, i vaig haver de redactar un informatiu, bulletins horaris, vaig, a, vaig haver de fer una proposta de magazín amb la màquina d'escriure Olivetti, que no hi havia <laughs> ordinador, uh mhm. -huh. és que a voltes sembla que siga allò la prehistòria i ho és eh, vaig fer una improvisació en unitat mòbil, em va fer proves de micro... Total, que estaria unes 8 hores i em van fer esperar hora i mitja, dues hores, i em va cridar la directora Rosa Solves, tan estimada per mi, per dir-me que em volien. I això era divendres, i em contractaven ja per a dilluns. I vaig haver de prendre una decisió a vida o mort, diguem-ne, no? d'acomiadar-me de Barcelona i vindre'n cap a sí que tenia mm, una gran solidesa ja de vida social, d'amistats, de treball a Barcelona, però no volia perdre tampoc la possibilitat d'estar en eixa estrena històrica de la nostra ràdio pública valenciana. Me'n vaig vindre cap així pensant que seria una cosa temporal i mira, ja portem així 27 anys. Mm -hmm. Eh, no, és curiós això de, de Sant Cugat, no? perquè eh, tu estaves treballant a, als estudis de Sant Cugat del Vallès, però no era el circuit català, era, diguem, per, a, per al circuit estatal nacional de, sí, de Madrid. Sí, exacte. Mm -hmm. Jo treballava en la secció que es deia de Madrid, i per tant feia, sobretot feia eh, cultura. Anava a les estrenes del Liceu, a les estrenes de teatre, que en una d'aquestes estrenes vaig conèixer Ovidi Montllor, per cert, i en, en una estrena de teatre dedicada a Salvat Papaseit, al Romea. Per a mi va ser un gran descobriment, em vaig retrobar amb la meva llengua, estava a Barcelona i a, eh, a la facultat mm, gran part de les assignatures es feien en català, Eh, jo venia d'Alcoi, on els meus pares i el meu germà, que té set anys més que jo, parlaven en valencià. Però a mi, que era una senyorita que s'havia criat en una escola de monges en aquell tardofranquisme, em parlaven en castellà. Eixa, era aquesta situació kafkiana que es donava en tantes famílies, no? I va ser eh, quan se me va encendre la neurona, va ser Ovidi Montllor, quan el vaig conèixer al, al Romea, el vaig entrevistar, i, i vaig dir, caram, la meua llengua, a banda del seu ús domèstic, a banda que jo l'estic coneixent ara a la universitat, resulta que té una poesia, una literatura, resulta que es representa en el teatre, i és quan jo em vaig conciliar amb, amb, amb la llengua a nivell eh, molt més profund, no? i molt més eh, transcendental, com és la cultura. I la vaig començar a practicar a consciència. Mm -hmm tenim un punt, no? una infraestructura, la de la televisió espanyola, ben muntada, vull dir, una televisió que tenia mitjans, tenim ahir la revifalla de la llengua i tenim aquesta oportunitat històrica que era el naixement de la nostra radiotelevisió. Tu entres a una ràdio amb 110 persones, si no recorde malament, no? Menys, menys. Jo crec que no arribàvem a 70, eh? La primera ràdio era molt, molt bàsica. I, de fet, jo diria que n'érem 60 i escaig. Eh, no es feien butlletins horaris per la nit perquè no hi havia suficient personal. Eh, els programes, vaja, es feia una persona, dos, com a molt. El magazín del matí tenia més equip, però treballàvem molt. Jo treballava de dilluns a diumenge, eh? I de fet, anys. tu tancaves la programació, si, tinc, si ho tinc ben entès, vaja. Quan vaig començar, jo estava de reportera d'unitat mòbil i, i feia, es feia molt de carrer en aquella època i informava de tots els esdeveniments que ocorrien, eh, esdeveniments socials o polítics i entrava tant als programes com als informatius. Nodria de les meves intervencions als, als dos, a, a les dues seccions. I això va ser la primera meva etapa. De, de dilluns a diumenge treballava, eh? col·laborava mm, en tots els programes. I després, la primera experiència que vaig tindre ja meua personal, als pocs mesos d'estar a la ràdio, es deia La Despertadora. Començava a les 6 del matí, de 6 a 8 i era un programa lúdic en el que jo despertava als oients que em deixaven un missatge al contestador automàtic. Per exemple, en, telèfon, en telefonaves tu, Francesc, i deies vull que despertes el meu iaio. I em donaves el telèfon del iaio i jo el despertava, sense que ell sapiguera res. A alguns els encantava la sorpresa i a altres... <laughs> Em maleïen la idea de... Feia fins i tot una taula gimnàstica, jo allí, un, dos, tres, quatre, i ara movem els malucs. Una experiència molt divertida la Despertadora durant uns mesos. I després ja eh, vaig fer, eh, a partir del 91, crec recordar, El passatge a la nit, que va ser la meva gran experiència, gran primera experiència radiofònica. Uh -huh. Així sí que ja estarem parlant d'una ràdio un poc, un, un poc més d'infraestructures, seran probablement aquestes 110 persones que, si no m'equivoque, en una conferència vas dir, i és esta ràdio que precisament eh, tancaves tu perquè no n'hi havia ni per a fer programació 24 hores. Mm la tancava jo. El passatge de la nit va tindre tres etapes diferents. Una eh, d'una a tres de la matinada, una altra de 12 a 2 i una altra que anava de la 1 a les 5 de la matinada, que es va convertir en un magazín on amb les unitats mòbils anàvem amb la policia, anàvem a, a cases on hi havia prostitutes i parlàvem amb elles, anàvem a, a llocs on es practicava el sexe. Clar, és que la nit donava molt per a aquesta classe de continguts i realment intentàvem fer-ho amb rigor i amb professionalitat, amb experts que venien al programa, eh, bueno, fèiem dramatitzacions, hi havia telefonades per a parlar de temes essencials, però um, fonamentalment la idea del passatge de la nit sorgia de la meva escolta a Barcelona de la nit dels ignorants de Cuní, on la gent participava lliurement, després ja es va fer l'Hablar por Hablar, amb Germà Nierga. Germà Nierga i jo, Hablar por Hablar i El passatge de la nit, van començar a, a l'hora. I la idea era la mateixa, una veu càlida, humana. En el meu cas plantejava sempre un tema i, i la gent telefonava per a opinar d'ells. La veritat és que era una ràdio sense xarxa de protecció perquè en aquell moment no hi havia ni Twitter ni Facebook, no tenia ningú que infiltrara les telefonades, era el tècnic i jo. I des, posteriorment sí que vas tindre algun ajudant, eh? algun col·laborador, eh, tot, tot siga dit. I, però en aquests inicis no. Aleshores et trobaves amb gent molt arriscada que deia qualsevol brofegada. Eh, tractàvem temes tabús, com era el tema de l'homosexualitat. Vas tindre molt, molta eh, bona connexió amb el col·lectiu de gais i lesbianes, que molts d'ells es van, van, van eixir de l'armari, estem parlant dels anys 90, eh? Uh mhm. -huh. Van eixir de l'armari en el meu programa, en fi, vam parlar de la llengua, vam parlar eh, d'Ovidi Montllor, de Joan Fuster, eh, de l'amor, de, de la pena de mort, en fi, eh, va ser una experiència d'un aprenentatge brutal. Jo vaig aprendre molt dels oients durant 8 anys fent el passatge a la nit. Està clar que la Televisió valenciana de principis dels 90 no és la posterior, però encara així la, la nocturnitat donava per a tractar temes marginals, no? per exemple, Joan Fuster o Vidi Monllor, temes que a lo millor en prime time no, no es podien tocar, no? Sí, en general en la ràdio diguem-ne que tens més llibertat per a elaborar els teus productes i tu tens clar quin és el teu criteri. El criteri sí que el vas conreant al llarg dels anys, tot siga dit, perquè un arriba de Joe i sí que té la sensació jo sí que sabia on estava, en la ràdio pública valenciana. És més, quan estàvem emetent en proves, hi va haver una prova per a mi de foc, que va ser una gota de freda d'aquestes bèsties, i em van dir, posa davant del micro. I em vaig posar davant del micro, va ser el meu primer portaavions, on em vaig trobar des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí fent ràdio en directe, autènticament de servei públic, on eh, connectàvem amb tots els ajuntaments afectats, alcaldes, delegació del govern, eh, i els oients telefonaven des dels seus llocs eh, i es comunicaven perquè mm, en moltes ocasions les línies telefòniques entre els pobles estaven tallades i es comunicaven a través de la ràdio i et trobaves en situacions realment emo emotives, no? I eh, ahir jo crec que va haver un punt d'inflexió molt gran en la meva relació amb, amb, amb la ràdio. Va, va entrar per vena en, en aquella nit de, de gota freda i, mm, i a partir d'ella no me l'he llevada mai més de damunt. I és cert que la ràdio, com que tu tens la idea, passa al teu cervell i del cervell directament al micròfon, on no hi ha més intermediaris més que el teu company tècnic que pot il·lustrar sonorament eh, el contingut, la, la televisió ja sabem que és una cosa monstruosa en el sentit que hi ha un, molts filtres, molts intermediaris per a que isca el producte final, començant perquè hi ha un plató, perquè hi ha una il·luminació, perquè hi ha un maquillatge, una sastreria... Eh, tota eixa, tota eixa parafernalia televisiva fa que tot siga molt més complicat i en la televisió, eh, en la ràdio, si tu vols, eh, podies aconseguir fer coses que no es podien fer en la televisió sense cap dubte. Mm -hmm com per exemple esta, esta tasca no, de connexió directa, en rigorós directe, en, en, uns, en uns mitjans comunicatius que en, en casos d'això, no, d'emergències, no es tenen. Estos dies que hem tingut pluges a, eh, arreu de tot el territori, el, els valencians ens comunicàvem a través de Twitter, és que és molt trist, eh? De dir, com és possible que no tinguem una ràdio de país, de territori, de poble, eh, o una televisió, però sobretot la ràdio, que és la que compleix aquesta funció d'immediatesa i de proximitat, que continua en essència sent això, i, i, i no, poder, no poder estar ahí donant aquesta informació de servei tan necessària que és un, un escàndol, és una situació d'anomalia democràtica eh, pornogràficament escandalosa, que esperem que se solvente aviat. Mm -hmm. Hi haurà temps per a, per a tractar el tema. Eh, Passats de la nit, si no m'equivoco, va estar fins l'any 98, és a dir, ja vas tindre un... No sé si va haver canvi de director després de les eleccions del 95, no? Però sí que va haver un canvi de, diguem, de criteri o, o com se va viure això des de dins? La història de Ràdio 9 ha tingut, un, jo compte, mm, uns 9 a 10 canvis d'equips directius i cada volta que venia un equip directiu tenia la tendència d'esborrar el que hi havia abans i començar una altra cosa diferent, no? I a, a mesura que anàvem passant els anys, aquest criteri era pitjor, pitjor en el sentit que es pretenia fer una còpia de les ràdios generalistes comercials estatals amb els mateixos convidats, el mateix model, els mateixos temes, parlant molt més en castellà, Clar, si tens els mateixos convidats que Onda Cero, Ràdio Nacional o la SER, eh, que venen de Madrid, els mateixos catedràtics, els mateixos economistes, els mateixos... Eh, eh, homes i dones mediàtics, eh, aleshores farem el mateix producte, no ens, no ens diferenciarem i parlarem molt més en castellà. I això va ser la, la tendència que no va donar rendibilitat a la ràdio ni econòmica ni d'audiència, va ser un error absolutament. I sí, van haver nou, nou canvis directius i jo en algun moment em vaig veure afectada sí, per aquests canvis. El passatge de la nit va durar 8 anys i d'ahir en van passar que va, vaig durar poc en aquesta etapa d'informatius, tot siga dit, eh, a l'Ara per Ara, que era un, un, mhm. formatiu, un informatiu territorial que començava a les 6 del matí i acabava a les 10, crec. Mm -hmm és, era informatiu, diguem, entre cometes polític, no?, d'actualitat. L'únic que, clar, eh, també és veritat que estem parlant d'una època en què la informació política, en, en este cas Radio Nau, però en tota RTBB, ja est, començava a estar afectada d'eixes dolències que van marcar la seva credibilitat al llarg de tota la trajectòria de la televisió. En, la... en l'equip ara per ara he de dir-te que hi havia un equip de redactors molt professional i, i, i l'editora era molt professional. Mm, jo crec que van poder fer un informatiu digne, eh? en, en aquests dos anys que jo vaig estar. Eh, jo ho portava fatal perquè eh, alçar-se a les 4 de la matinada per a treballar... Gitar-se sí, quan feia el passatge de la nit, cap problema. Però alçar-te a les 4 de la matinada ho portava molt mal, era com un càstig i, i estava de mala llet tot el dia. Horrible, horrible. Hi ha, hi ha gent que porta molt bé el tema de matinar i, i jo, sincerament, ho porto fatal. De matinar a aquestes hores intempestives sí, i inhumanes, no? Mm, I, I era un informatiu on tenia molt en compte les comarques. Es feia una roda de corresponsals, entre cometes, eh, per les principals capitals de comarques, eh, en Ràdio Nou Alacant, Ràdio Nou Castelló, i, i mm, hi havia un ritme i un dinamisme brutal. Mm, jo crec que farem, dins de les nostres possibilitats, un bon informatiu, sincerament. Eh? Uh mhm. -huh. També és veritat no, que tu a, a esta nova etapa diguem, arribes després d'un parèntesis no, en la televisió que, vaja, millor no parlar d'aquestes coses, no? Jo la ràdio no l'he deixada mai, eh? Mhm. Mai, mai. En, en els parèntesis que fer televisió eh, eh no he deixat de fer ràdio. La televisió va ser perquè eh, buscaven... La productora de Joaquim Maria Pujal, de TV3, que feia La vida en un xip, mm, va vindre així per a començar Carta Blanca i van fer proves a diverses persones i buscaven un perfil similar al de Sílvia Còpulo, que era la que eh, li donava eh, pas feia totes les promocions de la vida en un xip i donava pas als espectadors eh, les telefonades que es rebien. Feien de, feia de pont entre els espectadors i, i el plató. I jo vaig fer aquest paper de Sílvia Còpulo i la primera vegada que em vaig posar davant d'una càmera estava amb mi Joaquim Maria Pujal, que és una cosa que impressiona, sí, sí, sí. eh? Aquell primer any de Carta Blanca va ser una experiència molt bona, de molta qualitat. És la primera volta que jo he vist en un programa de televisió, tenint en compte que eh, això sí que era un portaavions, que hi havia 100 persones en el plató, 100 convidats públic que intervenien, a banda dels 10 o 12 convidats de la taula i en directe. Durava 4, de 4 a 5 hores. És la primera volta que jo he vist en la història de Radio Televisió Valenciana que els convidats que venien de fora portien, portaven pinganillo, tenien traductor, traductor simultani. És a dir, que nosaltres no teníem l'obligació de passar-nos al castellà, sinó que ells tenien, li ho facilitàvem per a que pogueren entendre la nostra llengua. I això només que jo sàpiga es va fer en aquesta primera experiència televisiva de Carta Blanca. Mm, un exemple no, de les coses que se podrien arribar a haver fet i, i no, sé, no es feren. Exacte. Mm -hmm. Bé, eh, després Carta Blanca evoluciona a lo que fora i després també en veritat que en Canal 9 toca veure cada programa que, que, que també té la seva història. Sí, després Carta Blanca ja va evolucionar. Jo vaig estar el primer any, eh, després d'aquella experiència vaig fer un programa que es deia Sexe i, que era semanal, eh, el sexe i literatura, sexe i homosexualitat, sexe i malalties, i era un programa que estava, la seva concepció era molt bona, era molt instructiu, molt divulgatiu, i sempre venien especialistes que tenien a veure amb el càncer de mama o amb l'homosexualitat o l'erotisme, la literatura, el cinema. Trobe que era un programa que podria haver tingut més recorregut. Uh -huh. I després de Sexe I vaig fer un altre programeta que es deia deixa el teu missatge, que era, pretenia ser una còpia del passatge de la nit, però clar, és impossible, la ràdio és la ràdio, i el directe de la ràdio és com és on rebíem telefonades, missatges al contestador automàtic i la gent contava coses. Jo estava ja asseguda en un sofà, escoltant. Era un programeta que durava 15 minuts. També és veritat no, que si eh, la càrrega comunicativa del, del format està en la veu, té molta més lògica que es faça en, en ràdio que no en televisió. Sí, la ràdio, la força de la ràdio és que no té imatges. I per molt que vulguem en les xarxes socials fer streamings o incloure en eh, la ràdio imatge, la ràdio és la ràdio en essència i és so, es veu i és so. Mm, per tant, eh, jo entenc que la, el camí de la ràdio en aquests moments, que és híbrid entre el món online, en línia, i l'analògic, ens hem de jugar també amb els elements de la imatge, però no hem d'oblidar que l'essència de la ràdio és la paraula i, i el so. Mm -hmm. Sí que és veritat que es pot fer més interactiu, no? Via Twitter la gent pot participar en aquestes coses, però al final el mitjà és el que és i té... I vaja, té els seus codis. Mm. Mm -hmm. Així és. Mm -hmm. I bé, continuem eh, en ràdio, no? Com bé has dit, després de l'ara per ara tu passes al Vendres Navegants, que sí que el format sí que més o menys està més semblant, no? Perquè és, és també de caràcter més informatiu, no? És de caràcter més informatiu i nosaltres obríem amb notícies de medi ambient. Teníem com a referent l'informatiu de la 2, que en aquell moment era eh, molt bo, i intentàvem això, Mm, per exemple, no hi havia locució entre notícia i notícia, sinó que no donaven pas a les notícies, venien enllaçades unes amb les altres eh, per blocs, amb canvis de músiques o un pas de pàgina, i els periodistes signaven al final de la informació. Era, era prou innovador i donaven més preferència a la ciència, la cultura i el medi ambient que a altres continguts més polítics. Un format molt més, també, molt més personal. Mm un informatiu més pausat i més personal, sí. Uh -huh. I passem no, també al, al Jardí de les Delícies, que és, diguem, el programa més recordat també perquè és el més pròxim en el temps i per tant és el que hem tingut temps també no, d'escoltar de, més. El Jardí de les Delícies és la meua gran satisfacció radiofònica. M'agafava ja amb experiència, era els caps de setmana per a la ràdio són molt agraïts, la gent escolta moltíssim la ràdio en els matins de dissabtes i diumenges en eh, la vesprada també amb els carrusels esportius, però quan tu li dones contingut a la gent en el cap de setmana, que o bé està en l'hort, o bé fent les seues tasques domèstiques a casa, o conduint de viatge en el cotxe, és realment molt agraïda, hi ha un potencial d'audiència molt gran. I el que vam fer en aquest programa era servei públic absolutament, eh, amb una visió molt comarcal, eh, donant sempre pas a les nostres comarques eh, rutes, també dramatitzàvem llegendes, i donàvem informació cinematogràfica amb un expert que tenia en aquell moment. Eh, també fèiem teatre, fins i tot quan parlàvem d'estrenes teatrals venien els actors i dramatitzaven, feien una, una posada d'escena allà en el radioteatre, diguem-ne, no? Mm -hmm. I sobretot, sobretot, Recuperàvem també paraules i expressions en perill d'extinció. Eren pindoletes molt boniques. Feien un, un, un servei públic absolut. També donaven informació molt puntual del que era notícia política i social però sobretot el que cal destacar és l'espai al Musicari, on per primera volta en la història de Radio Televisió Valenciana van arribar a tocar 350 músics, músics en valencià, en castellà, en anglès, músics, amb prioritat a més prioritat la, els creadors que feien la música en valencià, però vaja, entraven tots, eh? La, tots els que treien disc o tenien concert venien allí a les, entre les 8 i mitja 9 del matí, sonoritzaven en un estudi amb un parell de tècnics, mentre jo feia el directe en un altre, i després estàvem entre tres quarts d'hora i una hora tocant peces en directe, allí bateria, guitarra, baix, amb una entrevista en profunditat i telefonades dels oients. Els oients comentaven el que estaven escoltant o feien alguna crítica o feien alguna pregunta i a canvi s'emportaven un disc o una entrada de concert. Era una ràdio de veritat útil, d'entreteniment, de servei públic. Per a mi és el, el meu treball del que em sent més orgullosa. Jo això de tocar en directe sí que ho conec perquè això, això a mi m'agafa, en, entre altres coses, en l'institut i és l'època en què amics meus, diguem, començaven a tocar i efectivament anaren allà. Sí. És a dir, ho, ho, ho conec. Que bé, m'alegra molt. Mira, tu saps la quantitat de grups que han eixit des que no, des que no està Canal 9 ni Ràdio 9? És que gener no existia. Arthur Caravan eh, estava, però mm -hmm. encara no havia... Eh, mai, mai, no existia. Tardor no existia. Va de bo, vull dir, podríem estar... És que, en fi, mm -hmm. és, és brutal la, la, el nivell de creació musical que tenim a, a la nostra terra. Eh? De fet, si comencem a dir noms, no acabem. No. Sóc que és el millor el gran hit eh, actualment, tampoc eh, ho, ho és quan tanquen Canal 9. Són molts grups, són molts grups. Mm i un dels grups que sí que... Bé, com està el tema d'obrir Pas en el Jardí de les Delícies i tot això? Sí, en el Jardí de les Delícies eh, vas viure una, l'etapa de censura més dura. Més dura. Eh, i, I després en l'informatiu Alta Fidelitat també. Més dura perquè, perquè, mm, eh, com que el meu criteri era portar als creadors valencians, eh, que per això existia la Ràdio Autonòmica Valenciana, per a potenciar els nostres, els nostres acadèmics, científics, escriptors, poetes, etc jo això ho portava mm, de cap a peus, és a dir, no ens saltava ni una coma ni un punt, era estricta en aquest criteri. I clar, algunes voltes, si la cosa era blanca no passava res, però si hi havia algun punt més crític, eh, ja sí que et posaven pegues i et cridaven al despatx. Eh, l'intent eh, de censura podia ser molt... Eh, mm, molt clar, molt evident, molt explícit, o allò de això no interessa la gent, és un tema minoritari, i et donaven una altra alternativa. Això m'ha passat en nombrosíssimes ocasions, però no ho he consentit, de veritat que no ho vaig consentir, més en aquella època que a mi ja m'agafava madureta i experta. I amb Obrim Pas sí que vaig tindre una... Va, hi va haver una crisi, una crisi de direcció, em van cridar a, a, la, a direcció d'informatius, de programes i finalment els que els vas dir a veure, per què no pot vindre obrint Pas? Per què? Perquè ideològicament ja sabem com són, però i, ells ideològicament poden ser d'una manera o d'altra. Obrim Pas és la banda internacional valenciana la banda més internacional, amb més projecció internacional. Acaben de traure un disc, un llibre disc, i han d'estar així perquè tenim un espai cultural per als valencians i, a més, han de tocar en directe, com qualsevol altre músic. Si voleu censurar-los, així tens el telèfon de Xavi Sarrià i censura'l tu, el meu cap, perquè jo, Amalia Garrigós, no ho faré. I això em va passar també amb Ferran Torrent i amb molts altres. Si, si tu deies això, els teus caps es caien els pantalons, sincerament, perquè això era un escàndol. A nivell de premsa eixiria. Uh <laughs> -huh. Per tant, eh, davant d'aquesta tessitura no teníem més remei que, que acotar el cap, tot i que eh, normalment no hi havia cap presència de direcció, i el dia que va vindre obrir Pas van vindre dos directius, per si acas passava allà alguna cosa, saps? Sí, no farà que se proclamarà la revolució en directe. <laughs> I això són les coses que passaven, vull dir-te que molts de nosaltres, molts treballadors, des de dins de la casa teníem les nostres estratègies per a lluitar contra aquest boicot constant contra els nostres creadors i en són uns quants, eh? no només jo. Uh mhm. -huh. I no és que vulgui subratllar-ho com una heroïcitat, era la nostra funció com a treballadors a, al servei de la societat valenciana. Uh mhm. -huh. Suposa que la televisió sí que la censura, sí que se podrien permetre el millor el luxe de començar a tallar i de... I, i potser es donava fins i tot si així a premsa, no? Sí, Sí, la televisió és que ja te ho expliqué abans, que a banda de tota la eh, parafernàlia de posada en escena necessària absolutament per a fer televisió. A banda d'això està l'editor, l'ajudant del director, el director... Hi ha una escala de directius que prenen decisions, que es va crear una... Hi havia uns 300 directius en, en la televisió, eh? Si és que dels 1.600 treballadors, 300 eren directius. Per ahí està, eh, la xifra. Aleshores, eh, hi havia tanta gent per a prendre decisions que era molt difícil que, que mm, algú poguera tindre la gosadia de llançar-se. De tota manera, totes aquelles persones mm, professionals amb algun punt crític van ser apartades de la televisió en l'època de Zaplana. Hem de recordar que el primer comitè de redacció que es va crear a nivell estatal en els mitjans audiovisuals va ser a Radio Televisió Valenciana i que fins i tot aquest grup del comitè inicial del comitè de redacció anava periòdicament a les Corts per a denunciar aquestes vulneracions de, de drets d'informació o de llibertat d'expressió que no tenien cabuda en la premsa en aquell moment en la que vivíem en, en una anestèsia general, uh -huh. eh? perquè la radiotelevisió valenciana és un reflex de com era el País Valencià eh, que estàvem un poc en, en un altre món. Després ja en l'època de camps ni, ni què cal dir, perquè estàvem eh, emborratxats dels grans fastos. I, i això eh, ho va desactivar Zaplana, el comitè de redacció, i totes aquelles persones, sobretot la primera plantilla més antiga, va ser desplaçada a punt 2, on eh, feien programes molt dignes, però els van retirar de la primera línia de foc polític, sobretot. Uh -huh. A la ràdio també hi havia, entre cometes, exiliats? O... Sí, també. Uh -huh. També, també hi havia, i tant. En informatius hi havia eh, uns quants companys exiliats i mm, algun company que havia sigut editor o, havia, o havia tingut alguna responsabilitat en informatius en l'època anterior, del govern anterior socialista, o algun company que es va negar a fer certa cosa o va renunciar a ser editor. Perquè, clar, ser editor eh, et fa tindre una responsabilitat afegida. L'editor és el que fa de pont entre eh, els grans directius i, i, i la redacció, no? És el que executa les ordres, diguem-ne, no? Aleshores, no, és, no era necessari ser editor per a mantindre't eh, en una situació de dignitat professional. Si acceptaves, jo trobo que si acceptaves ser editor amb aquest plus econòmic o aquest plus de responsabilitat, en aquesta època tan... Eh, eh, hmm. tan negra. <laughs> Bueno, tan negra i, tan, i que va contribuir tant al desprestigi de la ràdio i de la televisió, estaves contribuint efectivament a que, a que s'executarà la censura. I van, i van haver en la ràdio uns quants companys que van mantenir aquesta dignitat i no ho van fer, van renunciar. Uh mhm. -huh. I també va ocórrer, no?, hi ha gent, com per exemple tu, que arriba un moment en què vos quedeu sense programa. Sí, Després de, del Jardí de les Delícies, que me'l van llevar en l'any 2009 perquè me'l van llevar, jo no volia, me'l van llevar, em van passar a, a fer l'informatiu cultural Alta Fidelitat de mitja horeta, que també estic molt contenta d'aquest producte radiofònic. I quan me'n vaig anar de vacances en agost del 2012, quan vaig tornar ja no tenia programa. Que era un dels criteris per a l'ERO que va vindre, el primer ERO, un dels criteris era que la gent que entrava dins de l'ERO, és a dir, que acabava fora de la televisió o de la ràdio, era que no tingueren cap programa. Exacte. El criteri primer, abans que oposició, antiguitat... L'oposició estava el criteri número 8 o 9, i l'antiguitat, imagina't eh, el, criteri, el criteri primer és que no tingués cap responsabilitat en una obra concreta. No recorde bé com era tècnicament el concepte, però això. Per tant, jo no podia estar coordinant o, o mm, locutant o guionitzant un programa i em van llevar d'ahir, em van posar en informatius, eh, per a locutar o per a fer altres tasques que no havia fet fins ara com telefonar a la premsa perquè em donaran els titulars i fer el mhm. resum de premsa, etc etc. Això li va passar a més gent, eh, a banda de mi. Uh mhm. -huh. I diguem que tota aquesta gent, quan ve l'ERO, efectivament... Vos, doncs, si Som no els primers que ens acomiaden. Si no me'n recordo malament, va ser un e-mail i vos informaven que, que començava la, comença el que jo així en les meves notes m'apuntava com la fiesta, perquè no fos només un ERO, després va vindre més cosa. Sí, efectivament. A partir d'aquest moment comença tot el, el mal tràngol, este son que ja dura tres anys. Eh? Aquell primer comiat, aquell primer expedient de regulació va ser molt salvatge, molt brutal, molt arbitrari, com després va reconèixer el Tribunal Superior de Justícia, es vulneraven drets fonamentals dels treballadors amb 12 punts molt contundents. Eh, per exemple, hi havia gent que no tenia titulació i es va quedar, i gent amb titulació la van fer fora, o l'antiguitat o l'oposició, quan hi ha gent contractada d'obra de feia pocs anys. Va ser absolutament arbitrari, va ser en molts casos una neteja ideològica, però claríssimament aquell primer expedient de regulació va ser nefast, va ser una cosa tremenda, d'un patiment, i, i, i, i va ser a través d'un correu electrònic escrit en castellà, «Muy senyora mía, prescindimos de sus servicios» i un degoteig des de les 10, 9 o 10 del matí fins a les 12 de la nit, cada 10 minuts. Eh? enviant mails. Això és d'un patiment, la gent estava nerviosíssima, algun amb alguns amb tranquimasint, eh, però d'altra banda va haver una solidaritat enorme. En aquest aspecte el comitè d'empresa va fer un treball de humanitari fabulós i, i això és l'altra cara, no? Mm -hmm diguem que a partir d'aquest moment sí que comença a haver una solidaritat que segurament abans, quan hi havia llistes negres i favoritos i aquestes coses, no n'hi havia aquesta solidaritat dins de la radiotelevisió. televisió. En les eh, llistes negres mmm, que es van executar amb el primer ero, en el primer ero eren les llistes negres, eh? Uh mhm. -huh. ni més ni menys. No ho van poder fer abans perquè un directiu de la ràdio ho va denunciar i fins i tot va arribar a les Corts. Eh, aleshores, sí que es va produir un comiat de molta gent en la ràdio i en la tele, però sobretot en la ràdio, d'unes 25 persones quan va canviar el, el govern del PSOE al Partit Popular. I mira que a mi això em sap malament, perquè quina mania tenim de, eh, quan està governant un o l'altre, esborrar, eh, maltractar, eh, tirar a la gent, acomiadar, eh, endollar els teus. Per què hem de ser així de poc professionals? Per què hem de ser així de poc justos? Si és que el sentit comú, el trellat, per a construir un poble, una societat, un mapa audiovisual, eh, el que has de fer és eh, solidificar, anar fent consistent aquest caminet que han fet els altres, independentment de la... cadascú té dret a tindre la seva pròpia ideologia. Aleshores, així hem anat a saco <laughs> sempre, vaja, sense cap mirament i criminalitzant a un i a l'altre per ser d'una cosa o d'una altra. I això és el nostre principal error com a valencians i s'ha reproduït molt en la, en la ràdio i en la tele. Quan es van acomiadar aquelles 20-25 persones, sí que va haver solidaritat, es manifestarem, ocuparem el Consell d'Administració, estiguérem amb els nostres companys. Eh? Segurament això tampoc no va eixir en Canal 9 ni en Ràdio 9. No, evidentment no. Uh mhm. -huh. I també, també va passar molt desapercebut entre els mitjans dels, dels altres col·legues eh, de, la, de la premsa. Uh mhm. -huh. I bé, hi hagué este hero, que és el que coneguem com a primer hero, el de 2012, que és un hero que en principi havia de permetre no, la supervivència de l'ENS, que de fet va portar aparellat una renovació d'imatge que al cap de la fita també costa diners, i arriba un moment en què no està molt clar, o sí que està ben clar per quin criteri, però decideixen que cal tancar tot el, tot l'ens. Bueno, la decisió, com tots sabem, a aquestes altures de la vida, va ser mm, unilateral, de Alberto Fabra i obeint ordres de Madrid i jo crec que de la Fundació FAES directament, perquè en aquell moment hi havia la intenció, bueno, hi havia una filosofia des de FAES de mm, recentralitzar-ho tot en Madrid i el, el País Valencià sempre ha sigut un laboratori d'identitats on és molt fàcil mm, fer diana amb aquestes coses. Som el laboratori dels experiments per a tot. I mm, sí que hi havia eh, una corrent de pensament que les televisions i les ràdios autonòmiques no existien i per a aquest objectiu de recentralitzar era molt important fer desaparèixer els mitjans audiovisuals mm, autonòmics. Eh, per tant, Alberto Fabra ho va tindre mm, a pell per a prendre aquesta de decisió, pensava, ell pensava que darrere vindrien altres autonòmiques i es va quedar sol eh, tot i que ell ara és senador i els treballadors continuen al carrer amb drames personals molt forts, alguns companys que fins i tot han mort perquè han tingut un infart o perquè han tingut un càncer arran de tota aquesta tragèdia, i els valencians, com a poble, no tenim ni ràdio ni televisió tres anys després. Eh, Ixa filosofia de Faes va fer que eh, Alberto Fabra prenguera aquesta mm, decisió de manera unilateral, amb una decretada ocupant els edificis públics de la ràdio i la televisió amb la policia, va ser un colp d'estat mediàtic en tota regla i això els valencians no ho hem d'oblidar. No podem acostumar-nos a aquesta normalitat que és anòmala de totes totes a, la, en les democràcies europees. No podem acostumar-nos a no tindre mitjans audiovisuals públics eh, perquè si no en el segle XXI, si no tenim una televisió i una ràdio pública en la nostra llengua que ens servisca de mirall i, i ens promocione mm, la nostra identitat, la nostra cultura, i cree, i cree també eh, un sector econòmic que és també molt important. El 90% del sector audiovisual està en l'atur, com ho sabem, i, i és un sector de reviscolament econòmic importantíssim. Ja sabem tot el que comporta el tancament de la radiotelevisió valenciana no serem un poble normal i jo en re, no, en re, no vull resignar-me, no vull conformar-me en aquesta situació i per això sempre eh, eh, intente quan puc eh, encendre l'alarma a la gent que m'envolta. No tingues com a normalitat això. És que és més necessari l'educació o la sanitat. És que no tenim per què posar un dret damunt de l'altre. És que són els drets tots, tots. El dret a la informació, la llibertat d'expressió, el dret a una educació pública, el dret a l'habitatge o a la sanitat, tots aquests drets conformen la nostra qualitat eh, com a ésser humà en una societat. Eh, el professor Montpart diu que els mitjans audiovisuals, els mitjans de comunicació, són el quart pilar de la societat del benestar i estic absolutament d'acord. No sé si fou Mitterrand que va dir que no era el quart, que era directament del primer poder. Sí. Eh, de tota manera, eh, sí que existeix una televisió pública i en valencià. Eh, són les, no arriben a 20 emissores de la xarxa eh, d'emissores municipals valencianes de les ràdios, que cap d'elles té una llicència definitiva, totes són provisionals, i les emissores eh, universitàries, que també tenen les seues històries les seues històries pròpies, cadascuna d'elles. Has comentat que cal no posar ningú dret per davant d'altre, no? que no hem d'elegir entre sanitat i educació o televisió, volem tot, Després ja veurem eh, quants diners invertim en això, però volem tot. I, de fet, eixa idea, eixa filosofia és una de les que Mònica Oldra, en campanya electoral, eh, transmetia a la societat. Eh, pel que fa a la... Doncs a veure si ho posa en la pràctica. Clar, així ve la pregunta difícil, que crec que no serà difícil per a tu, sinó serà difícil potser per a, per a d'altra gent. Eh, la, el suport pel que fa als partits polítics, en aquest cas anem a parlar de l'esquerra, que és el que era oposició quan ocorre i, i govern actualment, eh, lògicament ha canviat, però com, com ha evolucionat este... Doncs eh, jo diria que en estos moments, i no m'agrada ser dramàtica ni tràgica, però en estos moments s'han dinamitat tots els ponts de connexió entre el col·lectiu de treballadors, que continua reivindicant els seus drets laborals, recordem-ho, són drets laborals, i mm, el govern actual, eh, amb, amb alguna sensibilitat molt concreta de persones concretes, però com a govern i col·lectiu, eh, després hi ha matisos, eh, en aquests moments em fa la sensació que s'han dinamitat els ponts de, de comunicació i hi ha un ambient molt enrarit, perquè d'una banda, Eh, ja s'ha creat la llei de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, ja s'ha creat el Consell Rector, ja s'ha ja fet la convocatòria pública eh, que eh, farà triar el pròxim director general de la Radiotelevisió Valenciana i amb ell tot l'organigrama per a posar en marxa ja la programació. I, d'altra banda, eh, hi ha ahir mm, algunes incerteses, inseguretats judicials que no cal prendre seu a broma, i, i d'una banda és l'Audiència la, eh, Nacional, tenim allà una demanda posada per la CGT, l'únic sindicat que no va signar el segon expedient de regulació, una demanda que, segons fonts molt fiables del dret penal i del dret laboral, eh, té molts arguments per a que isca una sentència de nulitat. Això suposaria, amb aquesta nulitat, eh, que caldria pagar entre 150-200 euros pels salaris de tramitació d'aquells treballadors que vulguin incorporar-se a l'empresa, perquè tindrien tot el dret. I que previsiblement seran tots. No, no, no, no, no això no estic d'acord. Eh, hi ha molta gent que ja no vol saber res dels mitjans de comunicació i s'ha buscat la seva vida en altres camps. Hi ha altres persones que com a condició s'ha de tornar la indemnització que es va cobrar i no tots els treballadors podran tornar la indemnització. Eh? I això és una altra cosa. Eh, després molts s'han jubilat. Vull dir-te, jo no te sabria dir quants són, perquè això seria tasca del govern fer una consultoria i veure quins treballadors mm, estan en disposició de tornar i quins, quins no, no? eh, però seran centenars, eh? seran centenars segur. I després veure quines són les categories laborals que en la nova televisió i ràdio del segle XXI continuen vigents, perquè hi haurà categories laborals que ja no tenen sentit la seva existència, i altres categories laborals noves que no existien, que s'hauran de crear. Eh, per tant, eh, té sempre tot molts matisos. De tota manera, m'agrada que hagis comentat no, que s'han trencat ponts, perquè bé, els hi havia i, i, i sembla ser que ja no n'hi ha. A mi sí que me consta, parlaré de, de lo poc que sé, que n'hi havia gent, suposo que a fi a la CGT, que se posa en contacte amb, en este cas, Compromís, per intentar eh, salvar eh, l'escenari que estem ara, que és que s'ha arribat al judici, és a dir, la CGT va haver un moment en què estava disposada a retirar, a retirar això, precisament en, en base a una negociació, i bé, jo fins a on sé, Rafa Xambó sí que estava, era partidari d'este diàleg. Mm eh, novo diàleg, en definitiva, podem dir-ho, no? Pel que jo sé, que tampoc jo estic en el camp de batalla, ni molt menys, dels sindicats, pel que jo sé, la, la CGT no ha arribat a tindre negociacions, perquè tindre negociacions és seure una taula amb els representants adients, amb papers, i eh, parlar seriosament les hores que siguen menester. En este cas hi ha hagut una conversa, converses, diguem-ne, podíem dir, fins i tot informals, d'un intercanvi de parers que no ha arribat a cap lloc, ni hi ha hagut cap voluntat realment de negociació. Això d'una banda, i és el que s'ha publicat en premsa i és el que diuen els companys de la CGT. I, i d'altra banda, també existit la, la possibilitat d'una altra sentència que mm, pot anar unida a la demanda de la CGT en l'Audiència Nacional, que recordem que aquest juí se celebrarà el pròxim 11 de gener, i ja era hora que se celebrara, perquè jo crec que aquest juí és necessari per a tots els treballadors, per saber si tenim drets o no, que ho diga la justícia, ja que... Eh, en el nivell, en l'àmbit polític, no, no hi ha hagut capacitat de, de prendre decisions polítiques, eh, hem, hem hagut d'arribar a l'Audiència Nacional per a que siguen els jutges els que es pronuncien. Jo crec que a partir d'ahir descansarem. Siga la decisió nulitat o no nulitat o que tot està correcte o improcedència, però descansarem. I eh, es podrà tancar una pàgina. D'altra banda, no sé si en l'Audiència Nacional es podrà resoldre també la possibilitat, mm, una nova demanda, que és la de successió d'empreses, o serà a través d'Intersindical que ho ha denunciat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, o totes dues, saps? Uh mhm. -huh. Aleshores, hi ha per ahir unes amenaces jurídiques que mm, els treballadors tenen, tenim tot el dret a reclamar-les, que jo crec que mm, és... En, molt lamentable que el govern en aquests moments no hagi arribat a, a un acord perquè per ella, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en aquests moments. Ja veurem eh, què és el que passa i què diu la justícia i en funció d'això ja veurem. Però arribar a aquest punt en el que siga la justícia la que hi hagi de decidir és trist, a mi no m'agrada. Uh -huh. Deixem el tema perquè, com podem veure, va donar molt de sí i com que anem molt malament de temps fins on ser, eh, diguem, des de que ve, eh, en el teu cas, des de que ve l'ERO fins a l'actualitat, tu no has estat aturada en el sentit de que has continuat fent ràdio i has continuat fent ràdio eh, i s'intenta entre altres emissores, en les emissores on, on emetem este programa, en la majoria d'elles, fent el mural. Exacte, el mural que va ser iniciativa d'Escola Valenciana i quan es va tancar la ràdio eh, Vicent Moreno, el president, és un apassionat de la ràdio i m'ho va proposar, vaig crear un equipet i treballàvem de manera precària, absolutament. En un primer moment vam gravar a Ràdio Mislata, després a Ràdio Alboraya, que els estudis estan en desús ara mateix, però finalment vam gravar en un estudi de doblatge d'un amic i després eh, el meu company Pepe Moreno eh, realitzava, realitzava sonorament el programa en sa casa amb l'ordinador i nosaltres a casa amb Iñaki Mazquiaran editàvem tots els talls. Jo anava a gravar pel carrer, jo personalment anava fonamentalment mmm, anàvem al lloc a gravar els testimonis per a després editar-los. Han passat molts companys col·laboradors, com Pau Vendrell, Cristina Mollà, Jordi Cabezas, però era molt difícil mantindre aquest treball voluntari amb tanta gent i amb tant de nivell de qualitat. Està malament que jo ho diga, però realment aspiràvem a aquesta qualitat. A mi no m'agrada la vanitat en absolut, però també he de dir que la falsa modestia no m'agrada gens i, i jo crec que la qualitat eh, s'aconsegueix quan hi ha treball i quan hi ha esforç i quan hi ha treball d'equip i el mural jo crec que ho ha aconseguit això i gràcies a Escola Valenciana eh, i, aquests podcast es van poder emetre al final per 30 emissores locals, comunitàries, com Radio Clara o Radio Malva, també universitàries, a través de Radio Terra, ràdios digitals, com feu vosaltres, no? Mm, Buscar-se la vida. Buscar-nos la vida. Qualsevol escletxa del, del dial o de les emissores digitals per a arribar al màxim d'audiència i la llanda que he donat jo a la gent amb el WhatsApp, amb el mail, amb el Google, perquè el que volíem era que s'escoltara. Perdoneu-me si vos he pegat eh, la llanda molt sovint amb el mural, però era el meu objectiu, que s'escoltara. I ho vam aconseguir, ho vam fer i ens ha donat moltes satisfaccions, moltes. Moltes satisfaccions, també molts premis, no? Fa no res has rebut un. Doncs eh, hem rebut un premi molt bonic, que és el, el Premi Tirant Avant Escolar, que eren els antics premis tirant de l'audiovisual valencià que organitzaven eh, Josep Lluís Galiana i Francesc Fenollosa, actor i músic, en el Club Diari Levante. I, i aleshores això es va suprimir i continuen donant-se uns premis que estan molt vinculats a la creació audiovisual escolar, de l'ensenyament públic, tant als instituts com a les escoles. I a nosaltres ens han donat un guardó especial eh, perquè també la ràdio, el mural, ha fet molta ràdio a les escoles, al Cremona, a la Quas, al Cervantes de València, al Jaume I de, de Catarroja, etc. I han fet jornades escolars, i han fet ràdio amb els xiquets. També rebeu no, el Premi de la Ràdio Associació de Catalunya. El Premi a Millor Programa d'Innovació 2015 de Ràdio Associació de Catalunya en una gala glamurosíssima a Barcelona. Jo estava realment eh, Mm, vanida, orgullosa, pagada, de trobar-me allí al costat de cracs com eh, Jordi Basté, de rac que també va rebre un premi, o al costat de noms ja allò mítics, com és el cas de Gemma Nierga, i veure com, una vegada més, com els catalans saben reconèixer el treball dels seus. És molt important tindre premis, perquè ens mirallem, eh, ens valorem, ens motivem. Jo crec que la futura Ràdio Pública Valenciana ha de crear uns premis i també crea, no?, és com el punt, eh, posa el punt de mira en un moment concret que està molt bé. Exacte. Eh, Bé, Amàlia, moltíssimes gràcies. Crec que anem ja fatalíssim de temps. Eh, només vaig a posar un últim apunt. Vaig tindre el plaer d'entrevistar-te en Colp a Colp quan feres el programa del Mural dedicat a la pilota valenciana. Si no m'equivoque, foren tres hores de gravació, encara que, òbviament, el programa només que durava una hora, no? Així és, així és tot un, un treball d'investigació i un fons audiovisual que precisament eh, seria molt interessant no, que la nova Corporació Valenciana de Mitjans Audio Audiovisuals aconseguirà eixamplar, en definitiva, i guardar tota la, la memòria històrica del nostre poble. I això és la funció, bàsicament, guardar la memòria històrica del nostre poble i creant-la, continuar eh, creant-la durant molts anys. Ens ho mereixem els valencians. Moltes gràcies, Francesc, per la represa i pel teu trellat. Moltes gràcies a tu.